uite, astăzi vreau să-ți uh, improvizez despre a împodobi. Uh, pentru mine uh, este a te bucura. Bradul ăsta e frumos și fără podoabe, bineînțeles, dar mi-aduc aminte de proful meu de actorie, înainte să iau la actorie, care îmi spunea că Mă, Silviana, ești prea tristă! Trebuie să, să cum să-ți ieși tu din tristețea asta, încerca să îmi găsească o soluție. Uh, Uh, și odată, eu eram foarte filozofă și încercam eu să filozofez despre tot, odată mi-a zis, te rog, du-te și cumpărați o agrafă, puneți în păr, <laughs> poate o să te bucuri așa, mai împodobește-te și tu. Și m-am gândit că poate de sărbători să punem o beteală la brad, pare banal, dar poate ne, ne face o foarte mare bucurie, o, o surpriză. Pentru tine ce înseamnă? Ceau! Sărbători fericite!